Vai pelo mano. Hora de acertar. Eu tô subindo, subindo. Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Sorry, sorry, I'm sorry, sorry.